アルシアこの世界に暮らす人々は何かをカウントすることを義務付けられている誰もがカウントを増やそうと頑張り減らさないように努力するのには2つの理由がある1つはカウントの差がそのまま身分の差になってしまうからそしてもう1つ体に刻まれた数字がゼロになった時その人は を探していて旅の途中で聞いたんですこの町に伝説の激痛王がいるってだから私リヒトーさんもずっと旅してるんですよね旅の目的ってねえひなちゃん激痛王なんか探すのはやめなよ彼らは英雄なんかじゃないただの人殺しなんだカウントが自分より高い人には逆らえない 僕のカウントは5700納得いかないなら星をかけるリヒターさん返してもらおう彼女から奪ったカウントテレビアニメ「プランダラ」2020年1月より放送開始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 なんかあとその、まあ、女の子が可愛いっていうのと、うん、結構そのハードなテーマを取り扱ってたりするじゃないですか、うん、そのなんかバランスというかメリハリというか、はい、本当にこうどんどん続きが気になるような作品だなって思います。ちょっとリヒトに関してはあの存在すべてがネタバレみたいな感じが <laughs> そうですね明かせない部分であったりとか彼のお話物語なのでプランダラは、うん、えー、どこにこうクローズアップしても あのー、魅力とあと、まあ、ミステリアスな部分まだ知られざる部分っていうのがいっぱいあるんであれなんですけど変なお面かぶってます。 おかめの日本にはあるんですよ。そうですよ。えー、おかめっていうこう伝統的なお面が。おかめがポロって外れるとなんかイケメン出てくるんですよ。えー、まあでもそれも結構伏線だったりするので、そうおかめがね。そうなんですよ。どうして今までおかめの仮面をかぶっていたのかっていうのが、もう今後こう展開するにつれて紐解かれていくので、そこは結構重要な。 ところでありますよね。ひなちゃんはもうとにかくすごくけなげで、うん、こうひたむきな可愛らしい女の子だなっていう、私の第一印象なんですけど、ね、すっごい長い間一人で旅してるね、はい、そうなんですよ、うん、なんかあの結構一見ひ弱なんですけど、ね、でもそのまあ5年間一人で旅をしていたっていうのもあって結構こうサバイバル能力に長けていて、たくましい部分がねそうなんですそのあの見た目で <laughs> そうなんですよ こうちょちょいっとこういろんなことができてしまうっていう、そんなギャップも結構魅力的な女の子だなってリヒトさんってこうなんか、大変お芝居大変だった難しかったみたいなのありますかもうたくさんありますよあ本当ですかリヒトさんはねあのほにゃほにゃほにゃがねほにゃほにゃほにゃなので、はい、あのほにゃほにゃしなきゃいけない部分がたくさんあるんですよほにゃほにゃまだまだ言えないけどね、まあそのなんだろうなそのすごいギャグシーンと、はい あのまあ、バトルシーンでひねるシーンといろいろあるんですけど、はい、あの全部格好ついてるわけでもないというかねそうですね3枚目な部分もあるっていうのがなんか完璧じゃないところがすごいこう、うん、逆にいいですよね、うん、僕は実質ほにゃほにゃやってるみたいなね、はい、ところがあります、ね、何やってるんでしょうね。うん、 <laughs> ねひなはなんかひなは結構そのまあ 第一印象は可愛らしい女の子っていう感じだったんですけど、うん、でも結構その読んでいくとちょっとこう母性を感じるところがひながそうなんですよあって母のようになんかまあ個人的な感想ではありますけど、うん、特にまあリヒトさんに対しての、そのまあなんか包容力というかその気持ちの持っていき方もそうなんですけどその配分とかの調節をなんかこう序盤からどうやっていこうかっていうのがちょっと私は あの考えながらっていう感じでしたね。うん、どうですか？ええー、日常的にやってることで加算されてたらいいなみたいな。ええー、なええー、くしゃみ一回したら一カウントとか。生理現象はずるいですよ。でもでもやあの一、日しないとすげえ急にべって減っちゃうみたいなね。 逆になんかくしゃみしあくしゃみしないと私たちアビスウォークにそうだからあの <laughs> カウントが「やべあと1個しかねえ」って言ったら一生懸命こうやってこう <laughs> 小よりでこうじゅ <laughs> あ出ない出ない出ないいうのをひたすら繰り返すまあこれはこれで苦しいかもしれない確かにちょっとなんかこれで果たしていいのかみたいな、うん、なんか思いつく、うん、いや私はあれですあの辛いものが大好きなんですよ、はあはあ、だから 辛いものを食べたら一カウント増えるいやいやこれよくないご褒美じゃんだって <laughs> いやえダメですかねまあでも毎日は食べないかアビソー何したら減るのそのカウント甘いもん食ったらだよそれえー、甘いものダメですか甘いもん食べたら減ってるからしんどいそれはしんどいねでもそのバランスを保っていかないといけないわけうわ究極じゃあおんちゃんからあはいえっ、ー、と本当にそのまあ コメディな部分とハードな部分ととてもバランスの良い作品で私個人として個人としてもすごく、あのー、好きな作品の一つです。あとキャラクター同士のこう関係性とかをこう紐解いていった時にこう内側の気持ちとかが感じられるとすごくこう愛おしいなって思ったりとか応援したいなって思う気持ちにさせてくれる作品なのでこうぜひぜひたくさんの方に見ていただきたいと思います。はい、はい えー、そうですね小さな片田舎の町から始まった、えー、リヒトとヒナのお話が、えー、いつの間にやらみたいなあ本当に、あの次の展開が予想できないといいますか、えー、次から次へと襲いかかってくるこう困難みたいなものに、えーまあ、リヒトもそうですけど、えー、リーンやジェイルといった魅力的な、えー、たくさんのキャラクターたちが、えー、立ち向かっていきます。なんとアフレコは ものすごく順調に進んでおりまして、 <laughs> はい、えー、ね、僕らのこのやり取りを、えー、聞いてくださった方には分かると思いますがとても素敵な雰囲気で、えー、収録もさせていただいております、えー、たくさんの愛に包まれたあテレビアニメとなるはずですので、えー、漫画原作含めてですね、えー、テレビアニメの方のプランダラも愛していただければ世界中の方々に愛していただければと思いますどうぞ放送をお待ちください